iPhone S C three twenty twenty two जी हाँ दोस्तों next year twenty twenty two के फर्स्ट क्वार में ही आपको ये देखने को मिलने वाली है शायद से आपको मार्च के मंथ में ये फ़ोन आपको देखने को मिल जाए जब दोस्तों एप्पल वालों की लॉन्च इवेंट होती है तो उसमें आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाए ये फ़ोन दोस्तों आपको आईफोन एस सी टू जो कि दोस्तों 2022 में लॉन्च हुआ था उसको सक्सेसर होने वाली है एंड दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आगे बात करने वाले हैं कि क्या कुछ मेजर्स एंड माइनर चेंजेस वगैरह हमें इस डिवाइस में देखने को मिलने वाली है एंड क्या किस प्राइस रेंज के साथ ये डिवाइस आ सकता है इंडिया में एंड दोस्तों एक बड़ी सवाल क्या ये वर्थ है या फिर नहीं क्या हमें इस फ़ोन के लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं तो आपके सभी प्रॉब्लम का कंक्लूजन्स दूंगा आज की इस वीडियो में तो चलिए करते हैं वीडियो को फटाक से स्टार्ट एंड अब यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे बात कर लूँ इस फ़ोन की डिज़ाइन की तो दोस्तों एज एज वेल यहाँ पे आपको 4.5 पॉइंट की डिस्प्ले देखने को मिले एंड बड़ी बड़ी विजल्स भी देखने को मिलने वाली है एंड दोस्तों एज एज वेल यहाँ पे आपको टच आईडी नीचे साइड में आपको देखने को मिलने वाली है तो यहाँ पे आपको कोई चेंजेस वगैरह देखने को नहीं मिलने वाली है यहाँ पे डिस्प्ले में एंड बेजल्स वगैरह में तो यहाँ पे आप बोलोगे दोस्तों यहाँ पे बहुत से लीक्स वगैरह निकल के आई थी कि यहाँ पे आपको बिल्कुल से इसका बेजल्स ख़त्म हो जाएगी एंड बिल्कुल से इसका जो डिज़ाइन है वो चेंज होने वाली तो दोस्तों वो चेंज होने वाली है बट दोस्तों इस ऐसी में नहीं है जो आपको नेक्स्ट ईयर 2022 में देखने को मिलने वाली है वहाँ पे आपको कोई चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाली है शायद से दोस्तों आने वाले कुछ साल शायद से 2023 या 2024 में आपको जो ऐसी सीरीज के फ़ोन देखने मिलने वाली है वहाँ पर आपको दोस्तों ऐसी सीरीज में बहुत ही बड़ी चेंजेस देखने को मिलने वाली है हर मामले में डिज़ाइन के मामले में डिस्प्ले के मामले में कैमरे के मामले हर चीज़ में आपको बिल्कुल ही एक बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाली है बट दोस्तों अभी तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाली है यहाँ पे जो एक बड़ी चेंजेस देखने को यहाँ पे आपको बयानिक ए फिफ्टीन चिप देखने को मिलने वाली है जो कि दोस्तों अभी करेंटली आईफोन थर्टीन सीरीज में यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है तो ये दोस्तों फोर एन पे बेस है तो ये आपको बैटरी सेवर होने वाला है ये आपको अच्छा बैटरी बैकअप देने वाला एंड यस yes, दोस्तों ये आपको 5G कनेक्टिविटी के साथ देखने को मिलने वाले एंड अगर आप दोस्तों लॉन्ग टर्म के लिए इस फ़ोन को यूज करना चाहते हो तो आप एंड ऑफकोर्स तो आप इस फ़ोन की तरफ जा सकते हो एंड दोस्तों यहाँ पे एक और चेंजेस देखने को आपको मिलने वाली है वो दोस्तों आपको कैमरे में यहाँ पे दोस्तों शायद से आपको हल्का बड़ा वाला कैमरा देखने को मिलने वाली है यहाँ पे रियर साइड में आपको थोड़ा बड़ा कैमरा मॉडल देखने को मिलने वाली है शायद से सेंसर सेम ही हो लेकिन कैमरा मॉडल आपको हल्की सी बड़ी देखने को मिलने वाली है बट दोस्तों यहाँ पे और भी कोई मेजर चेंज देखने को नहीं बस यही दो चेंजेस आपको एस में देखने को मिलने वाली है एंड दोस्तों आप बात कर ले इस फोन की प्राइसिंग की तो किस प्राइस के साथ ये इंडिया में आ सकती है तो ये अप्रॉक्स से आपको फोर्टी थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड के बीच में ये आने वाली है तो अब यहाँ पे कंक्लूजन्स की बात कर दूँ क्या हमें इसके लिए वेट करना चाहिए या फिर नहीं तो मैं कहूँगा एक ही लाइन में नहीं आप इसके लिए वेट मत करो इससे अच्छा आप यहाँ पे फोर्टी थाउजेंड से फिफ्टी थाउजेंड इन्वेस्ट कर रहे हो तो, तो आपके लिए बेस्ट है कि आप आईफोन एलेवन की तरह चल जाओ आप आईफोन ट्वेल्व मिनी के तरफ चल जाओ वो सब फ़ोन आपके लिए बेहतर है पर दोस्तों अगर आप पॉकेट फ्रेंडली छोटा फ़ोन पसंद करते हो तो आप इसके लिए वेट कर सकते हो अगर नहीं तो आप दोस्तों आईफोन आई आईफोन ट्वेल्व मिनी के तरफ जा सकते हो तो यही कुछ छोटी मोटी चेंजेस वगैरह आपको आईफोन एस ई में देखने को मिलने वाली है बट यहाँ पर और कोई मेजर चेंजेस नहीं देखने को मिलने वाली है सो दोस्तों आई होप की वीडियो आपको अच्छी लगी वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक कर देना एंड साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेलाइक आइकन जरूर से जरूर दबा देना बिकॉज दोस्तों आपके एक लाइक एंड एक सब्सक्राइब से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है तो एंड नेक्स्ट टाइम कोशिश करूंगा कि दोस्तों आपके लिए और भी बेहतर वीडियो और और भी बेहतर कंटेंट लाऊं तो दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद इसी तरह के वीडियो के साथ मिलता हूं नेक्स्ट टाइम